Merhaba JT Squad. Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> sen başladın ya. ne yani? Ama, ne ama sen devam edin. Ettin. Ettin. Ya. Yani. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar. Tekrar. Arkalarımıza. Bugün ne yapıyoruz? Top. <laughs> Botan beyaz. Siyah değil. Daha kaç defa bu espri yapacaksın ya? Allah Allah ya. Tamam tamam devam et Ya. Tupac changes cover. Cover. Cover ya. Sadece cover. Co- Haberiniz olsun sadece ya. Ge- ge- gelecek. Gerçek, gerçek de. Tamam. Okey. okey. Ya. Neyse arkadaşlar. Of, um, biraz cringe oldu. Abone ol, videoyu paylaş, bizi takip et. Yerdim mer, um, abone ol, yep. videoyu paylaş. Bizi evet. Instagram... Instagram... Instagram. <laughs> ne, ne? Ya vallahi ben de biliyorum. <laughs> Instagram'da bizi takip edebilirsiniz. Ya isterseniz yani. yani hmm. zorlamıyoruz yani. Evet ve videoyu paylaşabiliriz arkadaşlarınla. Arkadaşlarınla. Ve videoya geçelim. Sevgilinle. Yani sevgilinle paylaşın. 5 tane falan varsa. Ne? Bu kadar. Ne? Hadi. Otan be ya. Good. Hadi yak sigarayı. Çek, çek. Duman gibi. like the Wow. Nasıl İngilizce çok Çok bu kadar iyi değil mi? Hı hı. Onun Türkçe'de mülk olacak yani. Ooh. Uh-huh. Okay. Come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being born, even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn um, about it. My stomach hurts, I'm looking for what? Born even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull the trigger, kill a nigga, he's a hero. Give it back to the kids, who the hell? Damn about a Negro. Pull the trigger, kill a nigga, he's a hero kids, who the hell cares? One less hungry mouth from the welfare. First ship them, don't let them tell them, brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what you said. Two shots in the dark, now used it. I got love for my brother, but we can never go nowhere unless we share with each other. <laughs> Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's Oo, kanka çok... Gerçek şarkıyı dinledin mi? Hayır. Çok iyi ya gerçekten. supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh, I love to go back to when we played as kids, but things oh. change, and that's the way it is. Uh, uh, oh, yeah. That's just the way it is. You know, Dinlemedim. Bak Türkiye'de, Türkiye'de yaşıyor şu an. Yeah. Oh. An uh, Antalya, Ankara. Antalya. Ya benim Komünist, çok... komünist. Gitar da çalıyor. Okay. Dinledim, dinledim. Things will never be the same. <clears throat> That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. I see no Let changes. Me. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate mm. racial Race the racist. We under what it takes to yeah. racist. I see us racist faces. Misplaced hate makes disgrace the racist. We hmm. under, mm. I wonder what it takes to make this one better place. Let's waste the waste it. Take the evil out the people that react and right. Cause no black and white, there's no crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes oh. skill to be real. Time wow white, there's no crack tonight And the only time we chill is when we kill each other It takes skill to be real, time to heal each other And although it seems heaven sent, we ain't ready to see a black president uh, It ain't a secret of the Ha Barack Obama yani girmeden önce. Hayır. Kesinlikle. Yani before. Okay, before, before yeah, yeah, before, yeah it seems heaven sent. We ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the facts. The penitentiary's reach back, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. Uh, you gotta operate the easy way. I made a G today, but you made it in a sleazy way. Ooh. I crack to the kids. I gotta. C'est toujours I made a G today, but you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids, I gotta get paid. Well, that's the way it is. Uh, that's, just uh, yeah. that's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Damn! Oy. Wow. Ha yani gitar çalıyor ve kesinlikle yani sesi güzel olması lazım yani. Evet, evet. Yani Of course. Tabii ki bro. The way we eat yani mesela aa, bir günde iki tane kebap yiyorum yani. Hı hı. Tamam. Yani İskender. İskender falan. Hı. İki gün sonra um, karışık pide. Karışık pide. Hı Evet. diğer kuru fasulye. Kuru fasulye mi? Hmm, kuru fasulye. Islak fasulye yemek istiyorum. Haberin olsun. And let's change the way we treat each other. You see, the hmm. old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and the war in the Middle East. Instead of war on poverty. Oh, there's war in the Get a little peace. It's war on the streets and the war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back putting the facts, giving it back to you. Oh, my. And I ain't never did a crime I ain't have to Olmaz Göçek seviyormuş şarkıyı. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Damn here. That's just the way it is. Things will never be the same. the way it is. Oh yeah, never change. On changes. Evet. On Evet. Bu şarkıdan ne öğrendim biliyor musunuz? Hmm. İnsanlar Kutu. kötü biliyorum kötü diyeceksin. Yani aslında insanlar kötü ama değiştirelim yani. Let us change. hmm, hmm ya. Yeah. Hmm iyi olalım aramızda. Yani ırk falan, falan fark yani önemi yok yani. Anlat anlat. Evet ya. <laughs> evet. yani zenci diyenlere ya öyle deme artık yani. <laughs> ee, ya öyle işte. Yani ay, ay, güzel primci gerek yok. <laughs> gerek yok. Neden? Evet aramızda şey olalım yani aile gibi olalım ya iyi davranalım kendimiz anladınız yani evet kendimizle. Süper süper süper. Evet süper. süper Superman değilim ama. Superman değil da, değilim. Ya da Süper Lig'de oynamıyorum. Şanman Şanman. Şan Şoretman. Şöhretman. Çok çirkin söylemedim. Hayır hayır. Şöhretman. Şöhretman değil mi? <laughs> evet arkadaşlar bu terapiyi <clears throat> beğendiyseniz ya da eğlenirseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Abone olacaksınız. Yani şey görünce basacaksınız yani. Ha! Evet. Aa, like atacaksınız. Lütfen dislike değil yani. Lütfen böyle like böyle dislike ama bunu bas. Tamam haberiniz olsun. Ve bir dahaki sefere görüşene kadar barış.